branco. Ele é uma mãezinha ali. Olha só. Se chama Ilaria Thank

지지이세요 누님 몸에 대해서 날원라고 내가 잡아내니 Aha. Before I say no, Nawasisitiza shoni kwanza, mwaka umeingia vizuri, na nashukuru sana kwa kutupa heshima ya nini kusherehekea mwaka na sisi kwetu ni heshima kubwa sana, lakini licha ya yote, nasikia faraja na kuona watu mpaka kule kwa watu yake Salama kweli nimekubali. Umechoka bwana? Una nguvu? Na uhakika? Simba Bagana Simba Bagana

Kila kile kinatamba Masitani na kusamba Naweza kweli Kushindana nasi Hata ukiungana Isiku tutugana Dangote babala Simba babala Kibu babala Ngudi babala Zobi babala Kukuli babala Kiebe babala babalaw Hindi babalaw Sige babalaw